Ok. Ok. il va, trop bien. Et Bon, y en a marre là. Ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vidéo. Mais j'ai pas d'idée moi. T'as pas d'idée Mais comment dire Et tu sortirais J'ai terrorisé les vieux, j'ai engueulé les voisins, j'ai piqué les bonbons des enfants. Hmm. Tiens, il est où ce con Minou, minou, minou Minou, minou, minou Merde Oh, mon Dieu, ira mieux. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans Comic Soon Comic Soon Comic Soon Comic Soon Moi, non, ça dépend, faut voir. Ça doit être cool, effectivement, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Oh, t'es trop con, Bon, c'est vrai que les dessins sont un peu exagérés. Mais surtout dans cette case-là. Bah, dis pas ça à Marvel T'abuses un peu quand même. Mais je suis sûr que les autres sont d'accord avec moi. Hein Morgan Valentin Guilherme même si Comics Party, Comics Now, Sid, Yonda, Alcor, Gorkab, Final Entertainment. Tu vois, ils sont tous d'accord. Faut se cacher, c'est peut-être elle les mecs. Ah Adrien Allez, montre-toi, bordel. Tu vas me frapper. Si, elle va me frapper. Mais non, allez, viens. Non, je sais que tu vas me frapper. Écoute, si tu viens pas maintenant, je me casse. Bon, ok, comme tu veux. Non, s'il te plaît, non, non, non, désolé, désolé, je veux pas rester. Est-ce qu'on peut. J'ai trouvé un sujet, est-ce qu'on peut revenir Bordel de merde, tu pues Alors, on peut rentrer, s'il te plaît Qui, oh, y a quelqu'un d'autre avec toi ici Bah, bah ouais, mes potes, tu solution pour te remettre les idées en place. Et, et, et, et oh, on se réveille Où je suis bah, À la maison. Mais je suis rasé Ouais, j'en ai profité pour te rendre présentable. Alors, on a les éclairs maintenant Oh oui Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans Comic Soon Ça faisait un petit moment, non Aujourd'hui, on va pas se concentrer sur un personnage en particulier. Non, non, non, non, non, non. Ça y est, tu fais une équipe qu'on va deviner. Les Avengers. Bah non, je fais pas une... La Justice League. Non mais... Attends deux... Teen Titans. Non mais, euh, si, tu, si tu me laissais juste placer un mot... Les Suicide Squad. Est-ce que tu... Mais tu veux bien te taire... Les 4 Fantastiques Ah non, ça tu l'as déjà fait en fait. Les X-Men. Apparemment, c'est pas ça les Birds of Prey, la Justice League Dark, les Gardiens de la Galaxie, les Defenders, la Division Alpha, Omega, Gamma, ou alors c'est peut-être... Stop tout d'abord, je suis impressionné par le nombre d'équipes de super-héros que tu connais. Bravo. Ah, je connais pas tant que ça. Mais je ne vais pas parler d'une équipe de super-héros ou d'un personnage en particulier. Oh, t'aurais pu le dire avant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des comics. C'est pas génial Non, c'est pas génial du tout. Gagner au loto, ça c'est génial. Se faire offrir une bagnole, ça c'est génial. Moi, moi je suis génial. Mais avant d'aborder l'histoire de ce magnifique média, nous devons d'abord répondre à une question essentielle. Pourquoi est-ce que j'accepte encore de faire le clown ici Qu'est-ce qu'un comique Et je parle pas de Franck Dubosc. T'es néco c'est venu par après Bah, une BD. Ouais, mais alors pourquoi ça s'appelle un comic et pas une BD Ou Drone euh, Strip Parce que ça parle des super-héros, banane Et c'est lui qui présente. Bah, et Picsou alors Ou American Vampire Ce sont des comics, tu l'expliques comment Picsou, c'est un comic book. Bah ouais N'importe quoi Oh putain, c'est vrai. Ha T'as l'air bien conne là, hein J'ai l'air bien quoi euh, moins bonne T'as l'air moins bonne Je suis moins jolie, c'est ça que tu veux dire Contrairement à l'idée reçue, un comic book n'est pas qu'une bande dessinée mettant en scène des super-héros. Au United States of America, là où est né le terme, comic book signifie simplement BD. Pour un Européen, Astérix c'est de la BD, Dylan Dog un fumetti et Dragon Ball un manga. Mais pour Jean Neige, tout ça, c'est du comic book, même si on sait que... You know nothing, Jean Snow. Bref, comme d'habitude, les Américains n'ont pas voulu se casser le cul, donc ils ont tout foutu dans le même panier. C'est en sortant des frontières de la langue anglaise que le mot comics désigne spécifiquement les productions anglo-saxonnes. Mais si le terme comics englobe toutes les BD, qu'est-ce qu'une BD D'après Wikipédia, parce que généralement Wikipédia, bah, c'est bien quand même, la bande dessinée est une juxtaposition d'images fixes, dessins, photos, etc., articulées en séquences narratives souvent accompagnées de textes. Une narration figurative séquentielle, comme le dit Scott McCloud dans son ouvrage L'art invisible. En bref, c'est une histoire avec des images qui se suivent. Et c'est ça qui fait toute la spécificité de la bande dessinée. Car effectivement, des images qui racontent des choses, c'est loin d'être nouveau. L'homme du paléolithique déjà peignait et créait de la narration graphique sur les murs de ses cavernes. Les égyptiens avec les hiéroglyphes utilisèrent carrément des dessins pour leurs écritures. La colonne de Traiani à Rome datant de l'an 113 de notre ère raconte les guerres contre les dachés dans un magnifique bas-relief. On retrouve également des rouleaux illustrés en Chine, les Emaki ou Emakimono datant du 12e siècle. Généralement, c'était une peinture reliée à un texte calligraphié. On peut aussi citer les fresques ou tapisseries comme celle de Bayeux, ou encore les codex des civilisations mésoaméricaines type Maya, Aztèque, Olmec, etc. Mais toutes ces techniques, ces représentations n'ont pas la spécificité de la séquence. Ce qui fait d'une BD une BD, c'est le fait que les images soient séparées et se suivent. Même s'il existait tout de même, depuis le XVIIe siècle dans toute l'Europe, une tradition de littérature populaire en estampe c'est-à-dire en images. C'est avec l'invention de la lithographie, procédé qui permit l'accélération du processus de reproduction des tableaux, dessins, etc., en 1796, par l'allemand Alois Sennelfelder, que l'on vit apparaître des prototypes de ce que sera la future bande dessinée. En France, par exemple, des lithographies en pleine page reprenant un sujet populaire comme des images pieuses, des chansons, l'histoire de France, etc., apparurent, mais également des planches composées de vignettes et d'un texte explicatif. Mais ces dernières n'avaient pas forcément, et généralement, un enchaînement logique ou narratif en parallèle, en Angleterre, à peu près à la même époque, se développa la satire dans les journaux, et surtout la caricature, qui aida à la naissance de la bande dessinée et l'influença grandement, puisque ce sont avec ces dernières qu'apparut l'utilisation de personnages récurrents ou encore le phylactère moderne. Le phylactère, c'est la bulle où on écrit le texte et l'on retrouve déjà des traces de ces dernières dans des tableaux du XVIe siècle. Notons qu'en 1814, au Japon, étaient apparus les carnets de croquis de Katsushika Okuzai, comprenant des caricatures accompagnées de textes. La première forme de manga était née. Encore un précurseur car les croquis réunis ne forment pas une histoire racontée. Bon, du coup, ça date de quand la BD Eh bien, la plupart des historiens considèrent que la bande dessinée, du moins sa première forme occidentale, serait née en 1827 grâce au Suisse Rodolphe Topfer. Rodolphe, pédagogue et directeur d'un pensionnat, entre autres, était surtout le fils du caricaturiste et peintre Adam Topfer. Pas étonnant que le fiston aimait le dessin et la caricature. Topferfish avait pour l'habitude d'organiser des excursions pour ses pensionnaires, voyages qu'il s'amusait ensuite à reproduire sous forme de petites histoires en estampes. En 1827, il dessina le brouillon d'une fiction, Les Amours de Monsieur Vieux-Bois, ainsi que d'autres récits qui, au départ, ne circulèrent qu'au sein du cercle privé. Puis en 1831, il réalisa toujours à titre privé une petite histoire très inspirée du bourgeois gentilhomme de Molière, l'histoire de Monsieur Jabot, satire se moquant des conventions sociales de l'époque. Encouragé par Johann Wolfgang von Goethe, le célèbre poète slash écrivain slash dramaturge slash diplomate slash scientifique slash homme d'État, <laughs> qu'est-ce que j'ai fait de ma vie qui apprécia fortement et encouragea Rodolphe Topfer à faire publier l'histoire de Monsieur Jabot, ce qui arriva en 1833, édité par Cherbulier. Tout à l'heure, j'ai précisé que c'était la première forme de bande dessinée parce qu'il y a une polémique autour du fait que ce soit ou non une BD car le récit ne contient aucune bulle, le texte se trouvant en dessous des dessins, que ce soit les dialogues ou les indications. Pourquoi cette polémique S'il n'y a pas de bulle, bah ce n'est pas une BD, c'est tout. Voilà. Et eh ben la nuance, euh, c'est que dans ce cas-là, dans les productions de Topfer, et il en avait conscience le bougre, l'un est indissociable de l'autre pour comprendre l'histoire. Mis à part le fait que les bulles ne soient pas encore présentes, qu'on sent l'influence du théâtre pour la mise en scène et de la littérature pour les textes, il posa tout de même une bonne partie des bases de la bande dessinée moderne, c'est-à-dire des dessins pour raconter une histoire, logique, qu'ils soient associés d'un texte indispensable pour comprendre bah, l'histoire, la présence d'un héros, des personnages caricaturaux hérités de la satire des journaux anglais, souviens-toi, le tout disposé en bande, les cases séparées et le fait que ce soit publié en album. Je te renvoie vers cette vidéo de BDTube, tu trouveras également le lien dans la description de la vidéo, comme toutes les autres vidéos qui apparaîtront dans toutes les parties. C'était une nouveauté à l'époque, et ça aussi Toffer en avait conscience, d'avoir créé un art nouveau, un art mixte, qu'il se proposa d'appeler littérature en estampe. En plus d'avoir publié plusieurs autres albums qui furent largement plagiés, contribuant ainsi à la popularisation de la BD, le monsieur écrivit également le premier ouvrage théorique sur cet art nouveau, et en est donc, par corollaire, le premier théoricien. Bref, la BD se diffusa en Europe et même au-delà, puisqu'elle arriva aux états unis Ce qui nous intéresse. Ce qui t'intéresse, Nuance ce serait vers 1842, apparemment, que la BD débarqua en Amérique, par le biais de la traduction d'une œuvre de Topfer, Les Amours de Monsieur Vieux-Bois, ou The Adventure of Obadiah Holbeck, édition pirate bien évidemment pratique déjà très courante à l'époque. Ce nouveau média fut vite récupéré par les artistes locaux et dès 1849 apparut la première bande dessinée américaine, Journey to the Gold Diggings by Jeremiah Saddlesbags, désolé pour la prononciation, de James A. et Donald F. Reed. Mais ce fut surtout par le biais de la presse, à l'instar de leur homologue européen, que la BD américaine se développa, dans des magazines satiriques comme Puke, Judge ou encore Life et dans lesquels commencèrent à apparaître des personnages récurrents, bah tout comme en Angleterre en fait. Ces magazines étaient surtout accessibles aux personnes assez cultivées pour en lire et qui avaient les moyens de s'en payer, donc c'était populaire mais c'était pas la folie non plus. Hein. Ce fut dans les années 1890 avec les nouveaux progrès dans l'imprimerie que la bande dessinée prit son envol, mais ça nous le verrons dans la prochaine partie. Wow, attends, tu parles que de BD Bah ouais, quoi d'autre mais ton émission, elle parle aussi de cinéma euh, Ouais, mais... Je vois pas pourquoi on devrait pas parler aussi de l'histoire du cinéma, du coup. Non, c'est vrai, t'as raison, mais j'ai rien préparé. Tu le fais si tu veux. Toi Oui, moi, y a un problème Non, non, pas du tout, pas du tout. Tu, veux qu'on échange de place Non, c'est bon, je suis bien là. Ok, bah à toi. Donc, le cinéma. Qu'est-ce que c'est C'est la projection en public d'un film. Oui, quoi d'autre Bah, que ça a été créé en 1895 par les frères Lumière, par exemple Ah ah C'est faux Bah si, carrément. Bah carrément non. Bah... C'est un fait, quoi. C'est... Si bah non. Si je te dis que si. Non. Si. Non. Si. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Si. Non. Si, si si, si, si, Pour beaucoup, le cinéma fut créé en 1895 par les frères Lumière. Parce que c'est le cas Mais c'est pas tout à fait correct. Tout d'abord, je tenais à préciser que la préhistoire du cinéma est fortement liée à celle de la photographie. Et je ne vais pas parler ici des débuts de la photo, hein. j'ai ni l'envie, ni le temps, ni l'énergie, et concrètement ça me saoule. Donc si tu es intéressé par ce sujet, je te renvoie vers la vidéo de Poisson fécond. Si les frères Lumière ont effectivement inventé le cinématographe, ce n'est pas eux qui en sont les créateurs, ou même les premiers à faire des expérimentations pour créer des images animées. Déjà, l'on peut faire remonter l'animation au moins jusqu'au XVIIe siècle avec l'invention de Christian Huygens, la lanterne magique. Appareil permettant grâce à une plaque de verre peinte et une lentille de projeter une image sur une surface, et qui avec l'avancée de la technologie permet même des petites animations basiques. Après la lanterne magique apparurent divers appareils qui donnèrent l'illusion de voir une petite séquence animée, comme en 1832 avec le Fenakis Discope de Joseph Plateau, suivi deux ans plus tard d'Isotrope de William George Horner. Dans les années 1860, ce fut le tour des flipbooks ou folioscope, encore très populaire aujourd'hui. Et on peut citer aussi, en 1876, Émile Reynaud, inventeur des dessins animés, qui lança le praxinoscope. L'année 1878 fut un tournant pour le cinéma, et tout ça grâce à un pari suite à l'affirmation du scientifique Étienne Jules Marais sur le fait que les chevaux, quand ils courent, n'ont jamais les quatre pattes en l'air. Car oui, à l'époque on ne savait pas encore si un cheval au galop avait ou non toujours une patte à terre. Aujourd'hui ça paraît facile à distinguer, mais à l'époque ça ne l'était pas. Le mouvement étant trop rapide pour que l'œil ait le temps de l'analyser. Donc suite à cette affirmation, Étienne Jules Marais et Edward Mybridge se lancèrent le défi de créer un appareil capable de capter et de permettre l'étude de mouvements trop rapides pour l'œil. Ce que Edward Mybridge arriva à faire en 1878 pour donner raison à Étienne Jules en course, les chevaux n'ont jamais les quatre pattes en l'air. Et au passage, ils venaient d'inventer la chronophotographie. Donc dans un but scientifique. Mais ils se sont pas arrêtés là. Dès l'année suivante, Maybridge inventa le zoopraxiscope, qui donna l'idée à Étienne Jules Marais de créer le fusil photographique permettant la prise en rafale, ancêtre de ce qui sera plus tard la caméra qui elle apparut en 1887 grâce à Louis-Aimé Augustin le Prince. Ce dernier déposa un brevet pour un appareil dont la particularité était non pas d'utiliser des plaques de verre pour imprimer la photo, comme cela se faisait couramment à l'époque, mais un papier photosensible et avec un objectif unique, le Mark II. Il fit quelques tests concluants qui donnèrent ceci. Si tu peux les voir en mouvement, c'est grâce à la magie du montage, technologie dont ne put profiter Monsieur le Prince, puisqu'elle n'existait pas encore, mais aussi et surtout parce qu'il n'eut pas le temps de trouver une méthode pour projeter ou visionner ses photos en mouvement, disparaissant mystérieusement dans un train Dijon-Paris en 1890. En 1891, Georges Déméné, ancien collaborateur d'Étienne Jules Marais, inventa le phonoscope, un zootrope amélioré capable de prendre le son. L'invention qui fit faire un pas de géant à ce nouvel art naissant fut le film photosouple souple et en bande inventé par John Carbot et commercialisé par Kodak en 1888. Mais surtout, c'est cette année-là que Thomas Edison, le célèbre Thomas Edison, avec l'aide de William Kennedy Laurie Dixon, inventa le premier appareil capable de faire des prises de vue, le kinétographe, et également l'appareil permettant de les regarder, Sinon ça aurait servi à rien. Le kinétoscope, le cinéma est né. Enfin presque. Voici un kinétoscope. Et comme tu peux le constater, ça ressemble pas trop à un écran de cinéma. En fait, l'appareil pouvait effectivement projeter des films, terme inventé par Edison au passage, mais on pouvait les voir qu'à titre individuel. Et c'est pour ça que pour beaucoup, il n'est pas l'inventeur du cinéma moderne. Mais il n'en était pas très loin. Pour moi, en fait, il, était, euh, a inventé une sorte de télé. Et le kinétoscope doit énormément à la création de John Carbot, la pellicule souple donc, qu'Edison et ses collaborateurs modifièrent pour créer la désormais célèbre et encore utilisée aujourd'hui, même si de moins en moins, la pellicule de 35 mm. Edison voulut tester son invention. Logique. Une projection fut donc organisée en mai 1891 pour la Federation of Women's Clubs. Les 150 spectatrices furent conquises ainsi que la presse américaine Attends il y a un film, du public, des gens rassemblés pour voir ça, et c'est pas considéré comme le premier film du cinéma. Bah non, juste à cause de l'appareil qui permet pas de regarder en même temps à plusieurs le même film. Juste à cause de ça. Oui, et ce ne fut pas le seul. En 1892, Émile Reynaud, tu sais le type qui a inventé le praxinoscope, conçut les premiers dessins animés du cinéma, spectacle qui fut diffusé environ 10 ans au musée Grévin. Mais si ces films sont considérés comme du pré-cinéma, c'est tout simplement parce qu'il n'utilisa pas de la pellicule, et aussi parce que ses projections étaient exclusives au musée Grévin. Il fit tout de même composer une musique originale pour accompagner son œuvre. Donc la première bande originale du cinéma est née avant le cinéma. Donc pour que ce soit considéré comme du cinéma, il faut que ce soit un film projeté en public avec une pellicule. Tout à fait. Pas le numérique. Écoute, fais pas chier avec tes questions, ça suffit. Fort du succès du salut de Dixon, c'est le nom du premier film, les deux inventeurs décidèrent d'exploiter le filon à fond, puisqu'entre 1891 et 1895, ils produisirent environ 70 films, en grande partie réalisés par Dixon lui-même, faisant de lui, par corollaire, le premier réalisateur de l'histoire. Dans ce but, ils créèrent le premier studio, la Black Maria, en 1893 et diffusèrent leurs films à travers les États-Unis dans les Kinetoscope Parlors, salle dans laquelle vous trouviez plusieurs appareils alignés et diffusant chacun un film différent de quelques secondes. La même année en France fut déposé le terme cinématographe par Léon Bouly, qui n'en fit rien, puisque l'année suivante, en 1894, il perdit les droits sur ce mot en ne les renouvelant pas, l'année où Edison organisa des projections de son Kinetoscope à Paris durant l'été. Séance auquel aurait participé un certain Antoine Lumière.